kwamba haikuwa ndoa kweli, ile ilikuwa ni kiki, na nina ushahidi wa kila kitu, kwa sababu ndoa ikifungwa watu waliona, mchungaji walimuona, wasimamizi waliwaona. Ndio ni mtu mzima, lazima utumie uzima wako na ukikubali mambo yaharibike, maana <clears throat> yake hatua kwenye malengo ndio alafu Ni katika mwendelezo wa matukio, habari pamoja na mikasa, na siku ya leo nakuletea exclusive interview mara baada ya aliyekuwa mume wa madam hapa Bi Juliet kwa jina Isaac Tenge kufunguka kwamba ndoa yao imevunjika lakini pia madai ya kumfumania pia na tunakwenda kujua yaliyokuwa nyuma ya pazia.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 Asante sana. Pole sana kwanza. <laughs> Asante. Haikuwa kazi rahisi kukushawishi kuweza kufika hapa. <laughs> Hatimaye nimefika na umenishawishi kwa kweli, nilikuwa sitaki kuja kabisa. Na hata kuongea na simu unakata. Hey, eh. niko bize. Hey, eh, nini? Niko bize. Nilikuwa sitaki. Ni nini ambacho kinaendelea? Mm, sijui maana mi nimepata tu taarifa kwamba watu wanaona kwenye mitandao kwamba Aizia anatangaza ameniacha, sio amefanyaje kitu ambacho mimi nilikuwa sijui. Wewe ulikuwa unajua bado mpo pamoja? Yaani mimi na ki, yani kiukweli kabisa mimi mm. nimeamua tu kuwa mkweli baada ya kuona ameenda kufanya interview kutengeneza kitu tofauti na vile ambavyo tulikuwa tunakubaliana au tumekubaliana. Mimi nimefanya tu kupigiwa simu na watu wananiambia ah, imekuwaje wewe mseza hizi wewe? Maana kuna rafiki zangu ambao wanajua kila kinachoendelea. Mm. Mbona Mm. tunasikia hizi anatangaza huko mmeachana si nini? Nikasema Ikabidi niingie YouTube nikaangalia alifanya interview na kwamba si nimemfumania mke wangu, si nimefanyaje. Sasa kwa sababu alifanya tofauti na makubaliano, kwa sababu kila tulichokuwa tunakifanya watu ndio hawajui, lakini mimi na yeye tulikuwa tunajua tunafanya nini pamoja na wazazi wake. Tulikuwa tunajua. Yaani ukweli ni kwamba mimi na Izzy sio mke na mume na wala hatuna mahusiano yoyote. Mimi na Izzy, Izzy huwa anamuita mdogo wangu na mimi ananiita Daisha na kiukweli tupo kikazi tu na wazazi wake wanajua. Unanichanganya? <laughs> sio kama yani, sio na kuchanganya wewe, sisi nitawachanganya watu wengi tu, kwa sababu labda nikupe tu kwa ufupi kwamba nilikutana na hizi hivi, Yaani eh, yes hapo ilianzaje? Hmm, kwamba ilianzaje? Ndio mimi sehemu ambayo nafanya biashara zangu za kazi mm. ni Buza, ndio sehemu ambayo nilikuwa namuona hizi, lakini nilikuwa namuona akiwa anapita tu pale nilikuwa sijamzoea wala mimi alikuwa hajanizoea, lakini kwenye hiyo nyumba ambayo mimi nilikuwa nimeweka fremu yangu ya biashara, alikuwa anaishi, alikuwa anakuja kushinda humo ndani kwa kaka mmoja anaitwa Mbende ambaye yeye naye alikuwa anamiliki wasanii wa kundi Leze Vibe. Mm. Kwa alikuwa anashinda pale. Kuna kaka mmoja anaitwa Pazi ambaye alikuwa anaishi ndio alikuwa amezoeana sana na mimi. Siku moja alinifuata akaniambia Daisha, kuna kijana anapitaga hapa anaitwa Izio unamfahamu? Nikamwambia namuonaga lakini sim, simjui jina akanambia anaitwa Izii. Akanambia anataka kufanya video ya nyimbo yake inaitwa Kizaizai. Nikamwambia ah, kumbe ni msanii anaimbaga. Akasema yeye anaimbaga. Ashari kutoaga nyimbo huko nyuma. Kwa hiyo anahitaji ufanye video kwa sababu mimi nimemwambia wewe ni msanii wa Bongo Movie. Maana mimi ni msanii wa Bongo Movie. Mm. Ah, kwa hiyo nikamuuliza atanilipa shilingi ngapi? Akasema kiukweli hana pesa ndio maana amenitumia mimi niongee na wewe umsaidie, kwa sababu kuna watu wengine ambao wamewaomba kwa ajili ya kumsaidia. <clears throat> Nikasema sawa, utakuja naye, nitaongea naye. Kweli jioni akanitafuta, wakaja wote, kaniambia Daisha, yani sasa ni IZ anaongea mm. na mimi Daisha, naomba unisaidie, nataka kufanya shooting ya nyimbo yangu inaitwa Kizaizai, nataka ucheze kama mama utacheza na mtu mmoja anaitwa Tukutu ambaye Tukutu aliwahi kucheza Mesibuza. Mm. Kwa hiyo yule ndo atakuwa baba. Lakini nakuomba dadangu. Alicheza Mesibuza alafu atakuwa baba. Alicheza ile nyimbo ya Mesibuza yani kama yani alikuwa anacheza ameicheza mle kama kama nili dancer tu. Eh kama dancer. Okay. Yule baba. Kwa hiyo yule atakuwa baba. Wewe mm. utacheza kama mama. Nikamwambia sawa. Ila sina uwezo wa kukulipa. Na kuomba tu unisaidie kama mdogo wako. Mm. Nikafikiria nikasema huyu pazi mpaka amenifuata kuja kuniomba ina maana amepita watu wangapi? Kwamba ameamua kuja kuniona mimi ni mtu sahihi naweza kuwasaidia. Kwa sababu na mimi nafanya sanaa. Kuna siku naweza nikahitaji hata kufanya sini na mtu yoyote nikawaomba. Mm. Kwa nini ilikuwa rahisi tu ngasema ina shida nita, nitafanya. Siku ilipofika akanikumbusha Daisha, ile siku ni leo tuna shoot. Nikamwambia sawa. Tukaenda tukashuti. Tulivyoshuti baada ya wiki ikatoka akanifuata akaniambia Daisha umefanya vizuri sana kwenye ile nyimbo Yaani watu wamependa sana aiziwe aiziwe oh. mm kuna rafiki yangu mmoja simtaji si, simtaji jina mhm. maana mm. naye ni, ni msanii wa bongo movie Sindikitaje itakuwa sio vizuri mm. akasema amenishauri kitu mm. anasema kutokana na sanaa yangu sijulikani sifanyaje kuna kitu naomba tufanye Daisha mm -hmm. lakini tutafanya kwa mkataba maalumu yani naomba tufanye tutengeneze kitu kama kiki kama utakubali tena akaniomba misamaha sana kwamba kama nitakuwa ninachokwambia na kukosea basi naomba unisamehe mm. nataka tucheze kiki mimi na wewe kwamba tunafunga ndoa najua litakuwa ni tukio la ajabu kwa sababu wewe utacheza kama mama wa miaka 49 tunafunga ndoa mm -hmm. mimi niwe ni mtoto wa miaka 21 kiuhalisia miaka yenu ikoje mimi nina miaka nimezaliwa 84 na maana mm. na miaka 38 yes yeye nakumbuka niliongea na baba yake, aliniambia hiyo miaka ishirini na moja hizi sio miaka yake, lakini sikuwahi kumuuliza kwamba hizi ana miaka mingapi. Ila alisema hiyo sio miaka yake, hiyo ni miaka ni midogo sana, hana miaka hiyo, ila hiyo ni kwa sababu tu hiyo kiki ambayo mmeitengeneza. Ni yaani baba yake alikuwa anaongea hivyo mm -hmm. na ana mtoto yule mkubwa tu wa kiume. Nani? Aizi. Ana mtoto Hey, anaitwa Brian. Brian. Brian, uh <coughs> -huh. Amezaa na dada mmoja, viuko Mabibo, anaishi Mabibo. Na wewe ulikuwa unalijua hilo? Najua ndio. Mhm. Sasa mm -hmm. kwa sababu ni kike tulikuwa tunatengeneza, kwa hiyo ibidi acheze kwamba hana mtoto. Kwa hiyo wakaniambia Daisha, na kuomba nisaidie tucheze hiki. kike. Nikamwambia wazazi wako wanajua, akasema ndio. Na kwa kukuthibitishia utaongea na baba na mama. Mm -hmm. Nikamwambia ina shida, akanipa namba ya baba yake na mama yake. Mm -hmm. Mimi nikamwambia sawa, eh, <laughs> sasa mbele itakuwaje? Nikaanamuuliza. namuuliza. Akaniambia hii kiki itaninyanyua mimi kimziki, Mm na inawezekana hata wewe baadaye watu wakakujua ukapata ka, ukafanya kazi hata ya sanaa kwa mm. sababu mm. sasa hivi hamna anayejua kama unafanya sanaa mm. lakini kwenye upande wangu mimi wa mziki wewe utasimama kama meneja wangu ina maana hakuna mtu ambaye atakuwa anakuja kunichukua mimi hata kufanya show mm. bila wewe mm -hmm. nikasema sawa yaani nikajikuta tu nakubali kwamba ni wazo zuri katika utafutaji wa maisha haina shida. Nikasema hata kwenye kazi zangu pia, sababu mimi ni designer na mm. ninafanya kazi sana tena na watu wakubwa, lakini sijulikani mm. Akasema sawa, mimi nikamwambia haina shida, ila ngoja nifanye masao na mama yangu. Nikapiga simu kwa mama yangu mimi sasa mzazi mm. Nikamwambia mama, kuna kitu. Nikamwambia unajua mimi nafanya sanaa? Akasema najua. Nikamwambia kuna kitu nataka nifanye, ila nimekupigia simu kukutahadharisha kwa sababu mm watu watakufikishia taarifa tofauti na hautoamini, utajua ni kweli, kwa sababu hivyo nitakavyocheza. Kwa usije ukashtuka, kwa sababu nitacheza nimebadilisha dini, nitacheza nime nimeolewa na mtoto mdogo. Kiwalisia, kwenye imani yako ni imani gani? Uislamu. mm-hmm. <clears throat> Akasema kwa vile ni sanaa mama na najua unafanya sanaa, wala hata usio na wasiwasi, sababu nitaarifu. Inawezekana wangekuja tu watu ningepata shida, ningejua ni kweli. Kwa hiyo hata usijali. Mama, wangu mzazi he, akasema kwa sababu ni sanaa unayofanya kwa mm. haina shida uh -huh. kwa sababu zipo movie hata nimecheza kama mchawi wakati sio mchawi mm. kwa hiyo akachukulia ni sehemu tu ya sanaa na hata mimi nimecheza kama sehemu ya sanaa mm -hmm. maana kazi ya msanii ni kumwaminisha mtu ambaye kila anachokiona akione kwamba ndo chenyewe yaani bila kujua kwamba huu ni uongo mm. na nilicheza vizuri sana hiyo pati mm -hmm. kiasi kwamba Tanzania iliamini kwamba mimi na Izzy tumefunga ndoa kweli mm. maana mm. kuna watu wanaongea kwamba hivi kweli kama sio ndoa maana alimlisha keki kwa mdomo mm. yaani kitu ambacho mtu hakijui kwamba mimi nilimega keki ndefu mm. wakati namlisha Izzy yeye alibaki na kipande na mimi nikabaki na kipande maana yake ni kwamba katikati kulikuwa na keki mm. lakini aliyokuwa pembeni aliona namlisha kwa mdomo ile ni akili ya sanaa ya kumfanya mtu aamini kilichopo. Mhm. Mm -hmm. Yaani ule ni uwezo wangu wa kisanii. Nilitumia sanaa. Lakini hakukuwa na kitu chochote. Baada ya kufanya siku ambayo tumefanya interview mara ya kwanza, nikampigia rafiki yangu mmoja maana mimi pia ni nafanyaga mambo ya OMC. Nafanyaga vitu vingi vingi, napamba, nafanya OMC. Na rafiki yangu mmoja anaitwa MC Mamushka mm. na mume wake wao walikuwa ni wanandoa walifunga ndoa anaitwa DJ, DJ Freedom mm. na ajulikana sana nikawaomba na jambo langu nataka kufanya moja mbili tatu kasema ina shida nitafanyia interview kwenu mpaka mwisho wa safari yangu wakasema ina shida nyumbani kwao eh? kwao interview zote zetu kwa tunazifanya mm. sio kwangu wala sio kwa hizi mm -hmm. pale ni nyumbani kwa rafiki yangu mm. ndio tulikuwa tunafanya Siku ya kwanza tulikutana pale, baada ya kufanya interview kuenea mtandaoni, ilikuwa saa nane za usiku nakumbuka, nilipigiwa simu na mamangu akisema mm. nimetoka kupokea taarifa nzito sana sasa hivi. Nikamwambia kwa nini? Kaka zako wameona hiyo interview uliofanya, yani wamekuja juu vibaya mno mm. yani, yani umekuwa mtihani na kama ilivyokuwa na tunafanya interview kwamba upande wa IZ kwamba si hawamtaki mtoto wao si nini, hakuna hicho kitu mm. Wazazi walikuwa wanajua kila kinachofanyika. Leo mama au baba tunaenda kwenye interview Aki, leo ataongea nani? Ataongea mama. mm -hmm. Leo ataongea nani? Ataongea baba. Wanajua kwamba bwana, tutakupigia simu utaongea, lakini nini? utaongea nini, unatakiwa ufoke, unatakiwa ufanye hivi ili jamii iamini kwamba wewe kweli umechukia mtoto wako kufunga ndoa na mtu mzima. Maagizo haya anatoa nani? Mimi na hizi. Ndio mnawaelekeza Tunawaelekeza. Uh-huh. Maana tunashirikiana nao, si ndio? Si ni mm. kitu ambacho tumekipanga wote. Mm. Wazazi wa hizi mimi pamoja na hizi. Kwa wale walikuwa tu sisi tunawapa mwongozo tu. Mhm. Tukawa tunafanya hivyo. Sasa upande wangu mimi mm. ndio ulikuwa upande wenye shida. Mimi mpaka unaona hivi leo mm. hakuna ndugu yangu wa tumbo moja ambaye anakanyaga nyumbani kwangu wala kupokea simu yangu, hayupo. Baada ya baada ya ile interview interview tu ya kwanza mwanzo. tu ile ilivyokuja wakaona na ndoa mm. ndo ikawa balaa zaidi mm -hmm. hayupo. Yaani kiufupi, ndugu wa baba moja mama moja mimi sina ndugu hata huyo ambaye anaweza kukaa chini akapiga simu kwangu, hayupo zaidi ya mama yangu mzazi tu, na alijaribu sana kuwasii, lakini wamekataa kata kata kusema dada yetu ametuzalilisha sana. Mama akawaambia kwamba ile ni sanaa. Ilifika tu mdogo wangu aliumwa, nikasafiri kwenda nyumbani, nikaambiwa nirudi naye Dar es Salaam mm. ili mradi mama ajitosheleze kwamba ni kweli aishi na huyu mtoto mm. Nimekaa na mdogo wangu miezi. Wewe mdogo wako aliumwa kweli? Aliumwa kweli au ilikuwa ndo? Aliumwa. Mhm. Mm kwa nikapigiwa simu niende. Mhm. Mm Alivyopata nafuu nikaambiwa nirudi naye. Kwa hiyo mama alipoteza imani. Eh, akaamini, "Haya wewe mbona umekasirika sana hao?" Itakuwa ni kweli. Mm. Kwa mimi nikabidi nirudi na mdogo wangu. Kwa hiyo mdogo wangu yule ndio alompa taarifa mama ya kumweka sawa. Kwamba kwamba mama, hiki ulichokisikia sio cha kweli. Mimi naishi na dada mm. na huyo IZ namuonaga tu anapigaga tu simu mm. kwamba Daisha, sijakunywa chai, nakuja hapo nyumbani ninywe chai, au Daisha, sina vocha, naomba nitumie. Daisha, kesho tunataka kwenda kufanya interview sehemu, au Daisha, tuna show, tunataka kwenda sehemu. Yani mimi namuona tu IZ anafanya hivyo, lakini simuoni kuja hapa nyumbani kwa ajili ya kulala au anaishi na dada. Hakuna hicho kitu, ni uongo mm. kwa mama pale ndo akapata imani, akaamini ah, kumbe ulikuwa ni uzushi. Kipindi ambacho tunaanza kufanya hiyo interview yule kijana ambapo alimchukua Ezi kwa sababu Ezi maelezo yake kwa mara ya kwanza wakati nakutana naye nilimuuliza unaishi wapi? Mm. Akaniambia Daisha, mimi nilipata mtihani kidogo. Nilikuwa nimepanga kota. Mm. Lakini kazi ambayo ni kota pale kwa Makibonge. Mhm. Mm Ndio nilikuwa nimepanga pale, lakini nikapata mtihani wa kazi ambayo nilikuwa nafanya, kwa mm. nikashindwa kulipa chumba. Mm. Waka, ni, waka, wakaninyang'anya yani vitu vyangu. Kwa sasa hivi naishi kwa mdogo wangu. Kwa hiyo hapa kwa Mbende, Mbende ni, ni mshikaji wangu kwa mhm. sababu marafiki zangu wanafanya mziki na mimi nakuja kushinda nao. Kwa hiyo amenipa go ahead ya kuwa nakula chakula hapa kwa huyo Mbende, kwa huyo Mbende. Mm. Lakini baada ya yule Ambende kuona mimi nimefanya kiki na Izi na imetembea sana kujulikana Izi, Ambende akamwambia sasa ushapata bosi mm. hapa kwangu, ondoka. mm -hmm. Aizii ikabidi sasa abaki mikononi mwangu. Analala kwao, lakini asubuhi anakuja ofisini kwangu daisha chai namuungia. Mimi mwenye maisha yangu ni ya kawaida, sio kwamba eti nina uwezo kihivyo, no. Wakati uko huko kwa huyo ambe ambe ndio kwa mm. kwa anakaa, ulisema kota. Mtu akisikia kota mm. anawaza ni kota za aina gani? Ni kota zile ambazo pale kwa Mama Kibonge kuna kota zimejengwa na ni za serikali zile, ziko pale watu wanapangishwa. Sasa tunaziita kota, tuite tu ni majengo ya serikali. Ne, basi tuite hivyo, lakini mm. wenyewe pale wamezoea kuita kota sawa, ila sio za eh. kijeshi wala eh, sio za kijeshi wala za kipolisi. Sawa, ehe, eh. akabaki mikononi mwako ehe, kwamba mm. nataka chai, nataka hiki, nataka hiki, maisha kaya yanaenda mm. mwisho wa siku ikabidi tuandae habari za harusi mm. nilisimamia mimi ile harusi. Mlianzaje? Maana yake ni kwamba wakati tunakuwa tunafanya interview mm. kila sehemu tunafanya interview watu wanasema tunasubiri harusi mm. tunasubiri tuone hiyo harusi. Kabidi tukae sema Daisha, inabidi tufanye harusi mm. mimi nikamwambia harusi inahitaji maandalizi, inakuwaje? Napata wapi support mm. kwa sababu umo mote tulikuwa tunapita mm. si interview, vurugu zote mm. ni kwa mfuko wangu mimi na gharama zangu, sio, unanielewa mm. Nikawa namwambia sasa tuwashirikishe hata wazazi mm. akasema mimi wazazi wangu ni maskini Daisha, hawana uwezo wa kusapoti chochote, tupambane. Lakini tupambane na maana nilikuwa napambana mimi mm. mimi ndo nilikuwa napambana. Nilichofanya nikaongea na wale ambao ni oh, rafiki yangu huyo huyo mm. ambaye alitusimamia harusi, yule ndo rafiki yangu na ndo harusi tulifanyia nyumbani kwake, sio kanisani wala wapi <laughs> unaniacha mm. yani wakati mmepambana mme sasa ili mfanye harusi watu wanasubiri ndoa mm. nyie mli, mli, mliweka taratibu zipi pale mpaka mnakuja kufanyia harusi nyumbani kwa huyo rafiki yako na nini kila kitu utaratibu ni kwamba situlipanga tu kwamba tufanye harusi harusi na kuwaje mm. hakukuwa na sherehe yoyote mm. tuliongea tu na vyombo vya habari kwamba tarehe fulani tutafanya harusi mm. tulichokuwa tunafanya tulipanga tarehe fulani tufanye harusi ikatokea mpira wa simba na yanga mm. tukasema tutembee na mpira. Tukisema tufanye harusi itapotea hii, watu mm. hawataifuatilia mm. kwa sababu kutakuwa na mpira wa Simba na Yanga mm. kwa hiyo na sisi tuingie uwanjani Taifa, tukaingia Taifa mm -hmm. tukaangalia mpira, tukafanya interview mle, tukatoka. Ilipofika siku ya harusi, huo wote tunapanga tu kwamba suti, nikajua yule msimamizi wangu amefunga ndoa hivi karibuni mm. kwa hiyo suti anayo. Shela alifunga ndoa hivi karibuni na mke wake na designer wa shela ni mimi mwenyewe na tunafanana, shela ni lile navaa mimi. Mm. Kiatu nikatafuta chaizi, nikatafuta suti nyingine, maana suti nazishona mwenyewe mm. kwa ajili ya ile aliovaa yule, nikamvalisha chaizi ile, akavaa yule. Kwa hiyo tukawa tunashirikiana mimi pamoja na yule rafiki yangu na mume wake ambao alitusimamia harusi. Mm. Mziki yule ni DJ. Mm akanambia toa pesa kidogo shemeji, nikatoa hela kama shilingi elfu thelathini na tano pamoja na usafiri kama elfu arobaini na tano ukafungwa mziki. DJ ndo nani? DJ yeye alimtafuta mdogo, ni kijana wake, sababu yule ni, ni huyo huyo DJ Freedom ni DJ mkubwa tu, kwa hiyo ana wale ambao anawafundisha kazi mm. Kwa akamchukua mmoja akamwambia utakaa hapa kwa ajili ya u DJ. Uh -huh. Watu hakukuwa na watu mm. Walikuja rafiki zangu mimi wawili, alizia kuwa hata na rafiki yake yote. mm sababu yuko na mdogo wake, ila akahofia mdogo wake akija pale ikionekana tu sura yake mm. itajulikana hii ni kiki. amesema wadogo zake ndugu zake wamemtenga na wanafanana kama korosho huyo mdogo wake mm -hmm. unavyomuona hizi na yeye ndio hivyo, hata huyo mtoto wake mm. na yeye ndio yuko hivyo hivyo kama unavyomuona hizi huyo Brian mm. Basi mchungaji mkamuta. mchungaji alitafuta kaka mmoja ambaye anafanya ana, ana, ana, anasali kwenye kanisa moja la Pentekoste mm. kwa hiyo akapangwa kama mchungaji akakubali kupangika akakubali akakubali kupangika au yeye alikuwa anajua ni ndoa ya kweli alikuwa anajua sio ndoa wala nini na baada ya tukio alijuta sana yule kaka mm. akasema nimemkosea nime sana Mungu mimi nimekili uongo mm. na mpaka akasema yani hivi alivyoona hii hii mimi naongea na ukweli kwamba haikuwa harusi akasema na mimi nitaongea nita, ili watanzania wajue kwamba nili, nili, nilifanya tukio moja yani kwanza nimeungama kwamba nimekosea hakuna cha ndoa wala pete wala chochote pale pale, ni nyumbani mm. kama watu waliangalia vizuri tulikuwa tunaingia kwenye geti mm. mimi ndo nilipamba nilifunga kamba nikachukua vitambaa nikafunga funga pale viti vilikuwa si viwili si vitatu zilizojaa zote zilikuwa ni media hakukuwa na, na, na ndoa na mlitumia nguvu gani kuaminisha vyombo vya habari kwamba ile sio sio kiki ni kweli au jinsi tulivyo jinsi tulivyo, hapana, tujashirikiana hata wenyewe pia walikuwa hawajui mm. ila jinsi kwanza, kuna baadhi ya vyombo vya habari siku ya ndoa mm. walishtuka mm. Yaani waone kama ukiangalia sana jinsi walivyokuwa wanatuoji kwamba mbona tunaona hatuelewi ni ndoa gani ambayo haina watu. Kwa hiyo wale walijiaminisha kwamba kwa sababu Aizia alifanyaje? Alitengwa. Mm. Kwa hiyo wakaamini kwamba tuliokuwa nao walikuwa ni watu wa kanisa tu. Mm walituuliza kabisa kwamba kwa nini hii ndoa haijafungwa kanisani imefungiwa nyumbani? Tukawaambia tuliomba ndoa yetu iwe tofauti. Tusifungie kanisani, tufungie nyumbani kwa sababu hakuna kanisa ambalo lingekubali kwenda kufunga ndoa ya uongo. Mm -hmm. Kuna kanisa ambalo lingekubali? Halipo. Alafu kingine, hivi umeona wapi ndoa ya kweli? Yaani mfano mimi ni mtu mzima kweli niwe na miaka 49. Nifanye kituko cha kufunga ndoa na mtoto mdogo alafu nikazunguka nika katika media najitangaza hivi una hivi kweli inakuingia kilini Inategemea na lengo la ndoa. <laughs> Kwa hiyo inawezekana mtu akawa amefunga ndoa ili dunia tu ijue nimefunga ndoa. Yes. Kwenye mapenzi ya kweli mtu hawezi kufanya hivyo, yaani akatangazia dunia kwamba tunapendana. Mm. Hakuna hicho kitu, sio kweli. Yaani ukiona mtu amefunga ndoa na mume wake mm. alafu wanapita kwenye media ya kila aina kufanya interview eti mimi na mume wangu tunapendana mm. mimi na mume wangu tunapendana hakuna hakuna ndoa kuna kitu ndani yake lakini kama ni mapenzi ni ya kweli hakuna mtu ataenda kwenye media akajitangaza kwamba eti mimi mimi na mume wangu tunapendana hakuna na ukiangalia kwenye interview baadhi ya interview tazama kidole cha Izzy mara mm. nyingi alikuwa hata havagi pete alikuwa anajisahau mm. Mm. Mimi nilikuwa namshtua, tunafanya interview, watu wanajua mimi na wewe ni mke na mume. Mbona hujavaa pete? Ndio anashtuka. Mm -hmm. Lakini mara nyingi alikuwa ni ukichunguza kwa makini, hana pete. Tuendelee pale kwenye baada ya maandalizi ya ndoa. Siku ya ndoa ndoa ika ile siku tuizungumzie ile siku ya ndoa ikawaje na nini ambacho kiliendelea pale? Baada ya ndoa ndo ndoa ilipita kama mm. vile ambavyo watu waliona kwamba ndoa ilipita, hiyo ndoa ya uongo ya mchongo ilipita. Mm. Basi kilichokuwa kinaendelea maana ni interview na kujadili kwamba nini kingine tutakifanya. Mm. Sasa kilichotokea bado vitu vilikuwa vinaendelea kwamba tunataka kwenda kufanya interview sehemu, tunaenda. Tunapata sio show show ambazo zilikuwa bado hazijaanza kutoka kwamba ni za hela. Sana sana tu za kujitangaza tu bwana, kuna pati tunawaomba basi mje kwenye pati, tunaenda mm. na kikubwa ambacho alikuwa anakifanya hizi kwamba ikitokea tunataka kwenda kwenye pati, anaambia Daisha, mimi siwezi kwenda kwenye pati na miguu mm. kwa mimi nipambane, sababu sina gari mm. nipambane nitafute gari ili tuende. Yani maana yake kwamba anasema mimi sitaki brand yangu ifanyaje ishuke mm. Mimi nikaona gharama zinazidi kuwa kubwa sana kwangu, nikamwambia hizi, unasema wazazi hawana uwezo, lakini mimi kuna siku nitawapigia simu. Ah, mnasifanya hivyo Daisha. Usiwapigie simu wazazi wangu ni maskini. Sijui akawa anaongea vitu vingi. Mm -hmm. Kabidi mimi siku moja nimpigie babake simu. Mm mm-hmm. Kampigia nikamwambia baba, naomba niku, nikuambie kitu. Nikamsalimia tukaongea, baadaye nikamwambia nikuambie kitu. Tunafanya hiki hiki, najua tunashirikiana na mnajua kila kitu. Lakini Ninahitaji basi angalau sapoti zenu, hata shilingi elfu kumi, kumi na tano, ishirini, kile ambacho mnajaliwa mnanitumia, kwa sababu ninachokifanya si kwa faida yangu tu, ni faida pamoja na mtoto wenu mm. na kitu kilichonisukuma mpaka nikapiga simu kwa baba yake mm. ilikuwa nilipewa taarifa na rafiki yake kwamba we Daisha, unalalamika kwamba pesa zako sasa hivi hazitulii, zina mambo mengi wewe ishu yenu ya kiki, kwa sababu mitaani watu wanajua kwamba ni kiki, wanajua mm. Mm-hmm. ishu yenu ya kiki mnaoifanya, baba yake Azizi ndio anatuma pesa kila siku. Sasa wewe mbona unalalamika? Nikaa naambia mimi tangia hii hii kiki tumeianza sijawahi kupokea hata shilingi kutoka kwa baba yake Azizi. Kwa kama anaongea basi atakuwa anawafurahisha nyie. Akasema huyu anatumiwa hela, hata jana ametumiwa elfu hamsini na baba yake. Nani? huyo IZ, yani ndo napewa taarifa na rafiki zake. Mhm. Hata mm -hmm. jana amepewa elfu hamsini ametumiwa na baba yake. Nikiangalia hiyo siku tumekwenda kufanya uzinduzi wa IP. Mm. Nimetafuta usafiri umetufata sisi, nampigia simu IZ, muda umefika tuondoke. Ananiambia mimi hamwezi kunikurupusha bwana. Mimi naondoka hata sijajiandaa, sijavaa eleni, sio sijafanyaje. Nyewe nendeni tu. Hivi hivi uliruhusu avae eleni? Eh, alikuwa anavaa eleni. Na ukaridhie, Si msanii? Ah. Halafu mimi sikuwa na mipaka ya kumzuia kwa sababu kwenye kamera kama hivi ndio tulikuwa tunaishi kama mke na mume, lakini nje ya kamera mimi sio mume wangu. Kwa hiyo mm. alikuwa yeye anaishi mwenyewe nyumbani kwake na mimi naishi kwangu. Alikuwa akija ni daisha za asubuhi, shikamoo, marahaba. Turudi hapo kwenye uzinduzi wa EP. Hiyo siku ya uzinduzi. Mm -hmm. Kabidi mimi niondoke na gari na baadhi ya marafiki zangu. Nilichapisha na t-shirt, tulivaa t-shirt ambazo zina jina tumeshika box ya zawadi. Mm. Tukaenda kwenye uzinduzi wa EP kwa siku ya birthday yangu. Ndio nilikuwa natimiza miaka 38 kamili. Mm. Lakini kwenye media tulisema mimi ndo natimiza miaka 50. Mhm. Mm ah, ile birthday ilikuwa ya kweli. Ya kweli, ilikuwa ni birthday ya kweli ya kwangu mimi ya kutimiza miaka 38. Okay. Ambayo ni tarehe tisa mwezi wa pili. Kutoka kwenye miaka 49 tunaitambua ukasema ni miaka 50. 50. Uh -huh. Na kweli alivyofika akanipigia simu, Daisha, nimeshafika niko nje, naomba uje nilipie pikipiki. Mm. Wakati huo katumia elfu hamsini na baba yake, lakini kafanyaje? Kanificha. Mm. Mimi nikaenda nikamlipia, kaja tukafanya nanilii pale birthday, tukaachia nyimbo pale, akaperform kidogo. Hatimaye mimi nikachukua usafiri na wadogo zangu tukarudi nyumbani, naye akarudi zake kwao. Sasa mimi ni siku nilofanya maamuzi baada ya kuambiwa huyu alitumiwa hela sini, nikasema ngoja leo nifanye uchunguzi wa kupiga simu kwa babake. Mm. Piga simu kwa babake nikamuuliza, nikamwambia baba, nahitaji mnisaidie basi, nafanya majukumu mengi sana, faizi ni mtoto wenu. Akasema ni kweli, lakini hicho unachoniambia mbona ni kigeni kwangu? Aizee mimi huwa natuma hela kwake na sio mara moja wala sio mara mbili. Hata juzi nimetoka kutuma elfu hamsini. Mm. Sasa mm. unaniambia kwamba hatujawahi kukusapoti, sielewi mama. Nikamwambia basi mimi aizia anipi hata shilingi yaani hata shilingi mia nne akitaka kwenda sehemu lazima anifate aniambia Daisha naomba nisaidie mia nne yaani ilifika wakati pale mtaani watu walikuwa wanamwita aizinjo aizi ukimdharau huyu dada jinsi anavyojitoa kwa ajili yako anakusapoti sana muheshimu kwa sababu watu wengi wanajua tabia za aizi lakini kwa sababu ni kwenye media hakuna mtu ambaye anaweza akajua tabia zake mm. na wala siwezi hata nikazizungumza kwamba ni mtoto wa aina gani na hata mimi wakati nimeamua kujitoa kumsaidia katika ili atoke, sikuwa nafahamu baadhi ya tabia zake, na ndio maana nikaamua tu, nilikuwa sijui, lakini nilikuja kujua tukiwa katikati Mm. Watu wa, nikaa naona vile ambavyo watu wananiambia. Kwanza mm. mwanzoni nikaa sijui, baadaye nikaa naona baadhi ya matukio yake anayoyafanya, nikagundua. Ah, nikasema kwa sababu nimeshaamua kumsaidia, ngoja niendelee kumsaidia. Ndio tukawa tunaendelea kama hivi tu, unavyoona tunaenda. Babake akaniambia sisi cha kufanya nitampigia simu Aizi nikukutanishe na wewe nifanye kikao cha pamoja. Nikamwambia sawa. Akawa akimpigia Aizee simu, naomba upo wapi? Naomba uende kwa Aisha tukazungumze. Anamwambia mara Daisha hayupo. Daisha kenda huku, si kenda wapi, anamzungusha zungusha tu. Mm. Mwisho mm. siku yule baba akanipigia mimi simu, akaniambia upo wapi Aisha? Ngambia nipo ofisini. Akaniambia Aizi yupo wapi? Ngambia nipo naye. Mpe simu. Kampa simu Aizi akakata. Yule baba akawa ameshajua kwamba mwanae ni mwongo ikabidi aniambie mimi kwamba Aisha, Aizi ni muongo, ila kuna kitu mimi nafanya kuanzia leo. Ukitaka kwamba mnaenda kurekodi nyimbo, hamnaenda kufanya kitu chochote, umeona umepungukiwa, nipigie simu niambie. Kama nitakuwa nacho, nitakwambia ninacho, nitakusapoti. Kama sina, nitakwambia sina mwanangu, ila sitotuma hela tena kwa Aizee. Nikamwambia sawa. Kweli akawa hatumi hela kwa Aizee tukataka kurekodi ilivyokaribia siku ya wanawake duniani, mimi nilikuwa nimeenda kuonana na Joketi kwa ajili ya kutafuta chance ili ya perform ile siku ya wanawake duniani taifa. Nilivyorudi usiku itakuwa enda karekodi nyimbo, na hiyo nyimbo alianza kuifanya kwa mbunge mmoja hivi anaitwa Kiiza, si Kiiza, alikuwa anatembeaga naye Kigoma kipindi cha kampeni, ndo alimwimbia huyo mm. Baadaye akaibadilisha ikawa ya Mama Samia, ndo akaenda kurekodi ili aimbe siku hiyo akanitumia hela, nakumbuka baba yake si elfu thelathini alinitumia, tukaenda tukarekodi nyimbo asubuhi, tukaenda siku ya wanawake duniani, nikapambana, akapata nafasi, akaperform, tukapata nafasi hata ya kumpa mkuu wa mkoa zawadi ya CD ili ifike kwa rais, nyimbo hiyo ya Mama Samia mm. hivyo kwa maana hiyo, kwa mheshimiwa Joketi pale alikuwa hajui kinachoendelea, hajui chochote. Yeye alikuwa hajui kama alikuwa hajui kabisa. Yaani kiufupi hakuna mtu ambaye alikuwa anajua zaidi ya wale watu waliotuzunguka. Yaani jamii iliyotuzunguka ndio alikuwa anajua. Ukifika kwa mama Kibonge mm. Buza, ukimfuata mtu yote ukamuuliza Aizi au mitaa ya Aizi ukamuuliza, atakwambia kwamba Aizi anakaa hapo. Hata kuambia kama aliwahi kukaa na mwanamke hata siku moja. Sawa. Mkaendelea pale ukamwambia nafasi ya kuperform. Eh, akaperform. Mm hatimaye tukarudi akafurahi sana Daisha, nashukuru sana kwa, kwa kampani zako na nipambania. Na kipindi hicho tunafanya hivyo, tulikuwa na tulikuwa na meneja anaitwa Walaza ndio mm. tulikuwa naye. Hata kipindi tunakuja kufanya interview hapa tulikuwa hatuko naye kipindi hicho. Mm. Baadaye ndio tulimpata huyo kaka. Unajua tena mambo ya vijana, katikati hapo wakavurugana kati ya mm. yeye na huyo huyo meneja. Akaanza yani, kwanza ana ile tabia kwamba yani, si nisemeje, ana ile tabia Kipindi baba yake ameyafanya maamuzi ya kunitumia mimi hela, yaani anaonekana aliumia sana. Kwa kana anatengeneza mazingira ya kunichafua mimi kwa baba yake, ili baba yake achange kwangu awe anatuma pesa kwake. Alifanya kitu gani kukuchafua? <laughs> Alichokuwa nakifanya sikukijua, lakini niligundua baadaye kwamba huyu itakuwa kuna kitu kafanya kwa baba yake, kwa sababu wakati tuko na huyo waraza kuna kitu kilitokea ambacho wazazi walikuwa hawajui. mm kama vijana inaonekana walishare mtu. Kuna binti walishare. Yaani Aizia alikuwa na mahusiano na binti mmoja. Kwa hiyo huyo binti inasemekana akawa anaonekana naye tena nani? Meneja. Kwa hiyo wakalumbana. Mm -hmm. Sasa atamwambiaje baba yake kwamba tumelumbana na na Uwaraza kwa sababu ya mwanamke? Mm. -hmm. Ilibidi amjaze uongo baba yake na kumwambia kwamba huyu anachokifanya hata Daisha anajua na Daisha anamtetea sana huyu meneja, lakini kiufupi wewe unaonaje baba? Tangia tuko na huyu meneja kuna mambo yetu yanaenda. Mm Ushaona nyimbo zetu zinapigwa? Ushaona kuona kitu chochote kinaendelea? Babake akaamini kweli kwamba kweli inawezekana huyu Aisha yuko pamoja na nani na yule meneja. Kumbe kulikuwa hakuna hicho kitu. Ah, taratibu <laughs> taratibu sana kwamba kwa mujibu wa maelezo yako na nukuu kwamba IZ ilionekana kwamba alikuwa ameshare mwanamke na huyu ambaye ni meneja mm. ambaye umemtaja kwa jina moja tu mm yangekuwa mawili tusingeyaweka na baada ya pale ikasab... sasa akawa haelewani na yule meneja mm. lakini wakati huo pia anakuchafua wewe hmm. kwa muji... pesa apati, pesa kwa, kutoka kwa babake <coughs> anamwambia baba yake kwamba um, kuna kauli ambayo umezungumza kwamba inaonyesha kwamba ugomvi wao wale wawili ni wa mwanamke mm. na akamwambia babake kwamba yule meneja afanye kazi vizuri na anatoka na wewe na Aisha. Umetaja jina Aisha, sio natoka, sio anatoka na mimi E. Yaani kwamba anachokifanya Uwalaza mimi nakijua na ninamsapoti Uwalaza badala ya kumsapoti Aizii. Lakini mwanzo hiyo kauli ni kwamba walikuwa wanagombania mwanamke. Ndiyo, binti mmoja. Sasa mimi nilichokifanya mm. mm. nilimuita huyu Waraza nikamwambia kwani ugomvi wenu hasa ni nini? Mm. Akatoa tu maelezo kwamba kuna binti ambaye huyu alikuwa naye mm. wakawa wako pamoja lakini wamegombana. Mimi nilisimama kati kuwasuluhisha, lakini Aizii ameona kama mimi ana wasiwasi na mimi kuhusu mtu wake, lakini mimi sikuwa huko mimi ndo nikapiga simu kwa baba yake kumwelezea kwamba ongea na hizi tufanye kazi, aache vitu vingine, asigombane na meneja kwa sababu ya mwanamke. Mm. Akasema akaongea vitu vingi sana baba yake kwamba huyo ni mtoto, naomba uwaweke sawa, kwa sababu hata kama yani wewe ni mkubwa sana kwa hizi, na inawezekana vitu vingine anavifanya wala hajui kama anakosea mm. na sio kwamba naongopa, hata klipu ninazo ambazo babake nilikuwa naongea naye mm. Hatimaye Aizia alipambana sana kumwaminisha babake kwamba meneja hakuwa mtu salama kwake, kwamba simuhitaji meneja, baba sio mtu salama kwangu, kwao nahitaji, sitaki kufanya naye kazi mm. babake akathibitisha kwangu kwamba achaneni na huyo meneja, msifanye naye kazi. Hatimaye meneja akakaa pembeni swali la kichokozi kabla tujaendelea baada ya meneja kukaa pembeni. Kwa mujibu wa maelezo yako ya mwanzo mm. kuna kuna kuna viashiria vinavyoashiria kwamba huenda huyo mwanamke aliyekuwa anagombaniwa mm. baina ya meneja na IZ mm. sawa unaweza kutuambiaje kwamba sio wewe tukaamini huyo mwanamke mm. <laughs> anakuwaje mimi sasa kwa mujibu wa maelezo yako ya nyuma hata ambaye anatazama hapo kirudi nyuma kidogo <laughs> Sasa kama ni mimi, kwa nini niseme mwanamke nisiseme ni mimi? Mbona zingine zote jina la Aisha? Nilisema Aisha kwa sababu ya kukwambia kwamba Aizii alihisi uwalaza na mimi tunamkandamiza yeye. Sawa. Meneja akafukuzwa kazi. Meneja akaachishwa kazi. <laughs> Wewe unasema swali ya kichokozi sana. Kwa hiyo picha likaishia hapo. Mm. Meneja akabaki kivyake. Mm maisha yakaendelea. Hakuna kingine ambacho kiliendelea hapo kati, hakuna interview, hakuna chochote, mm. hakuna kingine ambacho kiliendelea. Siku moja meneja akanipigia simu kwamba kuna show imetokea sikukuu ya Idi, lakini nia yake ni ndogo sana mm. na hizi hanitaki mimi, jaribu kuongea naye kama anaweza akakubali kwenda kufanya chochote. Nikampigia simu mbele yake, nikamwambia kuna show imetokea, kama uko tayari kwenda kufanya show basi nimjibu saizi, na tupa hiyo show ni Uwaraza mm. Akasema hiyo ni hela, hata kama walaza hata kama yeye walaza hana yani kwamba mimi simtaki, lakini hiyo si hela, mimi naenda mm. kufanya. mm. sawa, nikamjibu walaza, nikamtajia mpaka sehemu ambayo nafanyika show mm. Lakini cha kushangaza akaniambia yule walaza kwamba tutawapigia simu kesho, kesho kutwa mkasaini. mm. Kabla haijafika ile siku akanitumia mimi draft ya kuonyesha kwamba tuna show mm. Mimi nilipoipokea ile sikuangalia ukumbi gani wala nini afu hakuitolea maelezo kwa sababu siku zote huwa ananipigia simu, Daisha, tunataka kwenda kufanya show sehemu. Labda mm. ni sehemu fulani unasemaje? Mimi ndo natoa guide kwamba twende au tunafanyaje. Lakini mm. hiyo mm. niliona tu amenirushia tu. Mm. Nikampigia simu, tumepata show wapi? Akanielekeza. Nikamwambia tunalipwa. Mimi hiyo nafanya bure. Mm. Mimi hapo sijajua ni wapi. Mm. Baadaye sasa yule meneja ananipigia simu, Sasa Daisha, mbona ile show ambayo tulipatana unaenda kuifanya kwa laki mbili umeona umeiposti draft?" Mm. Nikasema unasema kweli? Ndiyo, angalia vizuri. Nikiangalia kweli ndio ile ile. Draft wapi? Nimetumiwa yani draft ya picha yangu na ya kwake ya hizi mm. ya kuonyesha kwamba tutakapofika pale ndio kiingilio chetu kwamba mm. tunaenda kuperform. Mm. Akaniambia mbona ndio hiyo umeiposti kabisa? Nikasema mimi sijui, sikusoma hata ni ukumbi gani. Kwa hiyo kabidi nimpigie nanilia IZ. Mm. IZ, mbona ile show ambayo nilikwambia tunatakiwa kwenda kusaini, kumbe ndio hii umeposti, eh, wewe uli, uliipataje? Akaniambia akanitajia mtu ambaye alimpeleka. Nikaambia mbona ulienda bila kuniambia na kila unachofanya huwa unaniambia? Mimi ndio hivyo nilienda, nikamwambia unalipwa, silipwi nafanya bure. Mm. Nikamwambia mbona imekuwa rahisi hivyo? Kwa nini uache hela ufanye bure? Na kama umeacha hela ukafanya bure, mbona umeipokea bila kunishirikisha? Sikujisikia vizuri. Mm. Nilichofanya nikamjibu tu kwamba basi sawa, kama unaenda mimi sito sitoenda. Akasema poa, yaani kawaida sana. Mm. Ikanipa sana shida. Siku ya pili nikamtumia nikampigia simu, akanipigia yeye simu akalalamika, yani akawa analalamika kwamba kwa nini sikutokea. Nikamwambia mimi ni mtu mzima ambaye najitambua, huwa anapendaga kila tulichokuwa tunakubaliana kukifanya tuwe tunakifanya. Kwa hiyo kwa sababu umeamua nahisi kufanya mwenyewe bila kunishirikisha chochote, na maana mimi sikutokea kwenye show, kwa sababu kila kitu wewe unanipigia simu Daisha, nimeambiwa moja mbili tatu tufanyaje. Baada ya hapo sasa akawa na posti posti mtandaoni picha za wasanii wakubwa wakubwa kwamba anataka kufanya nao kazi, sio anataka kufanyaje, sio anataka kufanyaje. Akawa anatumia mimi ujumbe kwamba sasa hivi nataka kubadilisha kiki. Nita, nitabadilisha kiki muda wote. Yaani sio kwamba tuna ugomvi na hizi. Mm. hatuna mm. ugomvi. Mm. Ila alichokifanya yeye ni kwamba hata hiyo kiki aliyotengeneza jana hakunipigia simu kama tulivyopanga tulioifanya. Mm. Yeye akaniambia tu, yani nimeona tu mimi. Aizika fanya kiki, kaachana na mke wake, kamfumania mara tatu. Sasa kuna watu walioona wakampigia simu wakiwa pale pale na mimi, aizi mbona umepiga ume, ume, umefanya nili interview kwamba umemfumania mke wako mara tatu? Kwani kiki ya mwanzo simlikaa mkapanga? Kwa nini ulienda kuifanya bila kumwambia? Lengo lako ni nini? Akaanza kusema oh, kwanza akawa na panic, anaongea vitu vya ajabu. Baadaye alivyogundua kwamba mimi nitakuwa sijapenda, akaambia naomba muombe Daisha msamaha, akienda kwenye media akiitwa asiseme, aseme tu kwamba ilikuwa ndoa. Mm. Mimi nikasema kwa sababu nilishazalilika, niliamua kujizalilisha huko nyuma. Kuwaonyesha watu na kucheza sanaa yangu yote, kuwaonyesha watu kwamba ni kweli tumefunga ndoa na kweli ni mume wangu. Siko tayari kuendelea kuwadanganya tena watu. Ninaongea ukweli kwamba sijafunga ndoa na hizi na kuwathibitishia kwamba ni kweli wataona wakati wote tukiwa na mchungaji ambaye tulifunga naye ndoa hapa hapa ehe wataona wale wasimamizi ambao tulifunga nao ndoa wale ndo washahidi wa mwisho kwa sababu yeye interview alisema hivi nimechoma cheti cha ndoa nimetupa sijui video yake nitakuja nita, atapigiwa simu mpaka director aliyoifanya hiyo video athibitishe kwamba kweli aliitoa video na kweli nimeitupa vyeti vya ndoa vikichoma moto kumbukumbu kumbu zinabaki wapi? Kanisani. Mchungaji atakuja na kopi kama kweli alitufungisha ndoa. Kwa sababu wazazi hata wakipigiwa simu wazazi wake mm. haizini mtoto wao hawawezi kumkandamiza kwenye media kwamba kweli sisi tulikuwa tunadanganya mtoto wetu hajafunga ndoa. Hawezi kukubali, hawawezi mm. sana sana wanaweza tu wasipokee simu au wakasema ni kweli hao walifunga ndoa, ila sisi situlisema kwamba ndoa haitodumu mm. wataongea hivyo. Sasa mimi nina swali, kama mlitengeneza kiki yeah mkapanga na wazazi Ndiyo. na mkawapa maneno ya kuwaambia na kuwaaminisha Watanzania Ndiyo. na mojawapo ya maneno ya wazazi ni kwamba ndoa haitodumu ya baba yake ya Izzy Ndiyo. na imekuja kuonekana haijadumu kweli Ndiyo. kama ilivyofanyika mm. nyie tageti yenu ilikuwa ni nini kwenye yale msimamo wa maneno ya baba kwamba ndoa haitodumu Target yetu ni kwamba sasa hapo unanirudisha nyuma sana, kwa sababu target ya kiki maana yake a target kwenye kwenye upande wa baba kauli mm. yake na msimamo kwamba ndoa haitodumu. Target ya pale ilikuwa ni nini? Kwamba siku kwa moja ndoa moto... lazima ivunjike, na ndo hiki ambacho kimetokea. Hapana, wala hata haikuwa mwisho wa kiki huo wale unajua wale ilikuwa yani kwenye kiki ilivyokuwa inachezwa kwamba walikuwa wao wanaona kabisa kwamba mimi siwezi kupata nini mtoto mm. sio naelewa vizuri mm. na tayari Aizia alishaandaa kiki kwamba mimi nina mimba mm. kuna baadhi ya watu kuna baadhi ya ya nanilii clip walishazitumaga tumaga kwenye magrupu mm. na ndio maana hata kwenye interview Aizia aliongea hivi mm. eh mke wangu mwenyewe ana mimba ila kaniambia mimba sio ya kwangu mm. kwa sababu ameficha lile ambalo aliwaambia watu mke wangu ana mimba umenizunguka target ya kauli ya baba kwamba hiyo ndoa haitodumu ilikuwa ni nini kwenye mpangilio wa kiki yenu? Mpangilio maana yake ni kwamba kwa sababu kwamba haitodumu, nyie mnaonekana mnapendana. Target ya kauli ya baba pale ilikuwa ni nini? target ya si kwamba ndoa isidumu mm. lakini baadaye ingekuja kubadilika maana mimi ni wale target yao sawapati mjukuu mm. mimi ningepata mimba mm. wazazi wangegeuza kauli mm. wangenipokea kwa sherehe zote Kigoma mm. unamaanisha kwamba pengine wazazi walitakiwa kama kama ingekuwa subiri kama mm. ingekuwa sio kiki wazazi walitakiwa kwamba baada ya ya hiyo ya hayo maneno kwamba umepata mimba wazazi walitakiwa wakupokee vizuri ndio unawaaminishaje au kumwaminisha yule mtu ambaye anawaza kwamba kama wazazi walitakiwa wakupokee vizuri baada ya wewe kuonekana au kusemekana kwamba una ujauzito tayari mm. kama walitakiwa wakupokee vizuri mm. na hawajafanya hivyo mm unamwaminishaje yule mtu kwamba wewe kile ambacho unakiongea sasa hivi sio matokeo ya wazazi kutokukupokea vizuri baada ya kusemekana kwamba una ujauzito? Labda nikuambie kitu kitu ambacho naweza kumwaminisha mtu akaamini kwamba jamii silikuwa naamini mi wazazi wa Aizia wanipende. Mm. Wewe wakati tunaongea na baba yake Aziz, nahisi ulikuwa una ulikuwa unaona lafudhi yake akiwa anaongea, si ndio? Mm. Mm. Mimi ninazo clip ambazo nilikuwa naongea na baba yake Aziz wakati tunajadiliana kazi. Ananiongoza kwamba meneja mtoeni, fanyeni kazi, Mzoya hizi mm. zipo, utatusaidia. Una una una unaonaje kama sasa hivi umesema hauna ugomvi na IZ? Sina ugomvi. Maswali machache kabla ya kuelekea huko mwisho. Uhalisia ndio wa Bi Aisha, si ndio unaitwa Aisha? Ndio. Lakini kule ulibadili ukawa Juliet. Ndio. Juliet ina maana sio jina lako au ni jina lingine ambalo ulikuwa unalitumia? Sijawahi kulitumia hilo jina. Uli, ulipobadili hmm. ni kwenye kiki tu au ulibadili kweli kwenye upande wa imani kwenye alafu kwenye kiki ukabaki tofauti? Kwenye kiki. Turudi kwenye uhalisia wa maisha ya Aisha. Ni Aisha nani? Manzi. Manzi. Hmm. Aisha Manzi ni mzaliwa wa wapi na wapi na wapi? Kwa sababu kwingine kote huenda mlitudanganya. Mimi ni mzaliwa wa Lindi kweli. Mm. Yeah. Mhm. Mm -hmm. Mwaka 1986. 84. 84 sasa hivi miaka 38 sawa uhalisia mwingine wa maisha ya Aisha Manz <clears throat> ku, kuanzia kwenye tu, tuijue sasa historia yako ya kweli, achilie mbali ile ambayo tumeijua kule. Historia yangu ya kweli niseme, ndani ya Kiki kulikuwa na historia yangu ya kweli pia mm. kwamba mimi ni kweli ni mama wa watoto watatu mm. lakini mtoto wangu wa kwanza hana umri wa miaka 21. Tu, tuanze nyuma kidogo baada ya kuzaliwa Lindi pale maisha yalivyoenda, ukaja uka mpaka unakuja unaolewa nini nini hivyo, kila kitu tupate huo ukweli ambao ulikuwa huko ni mbali sana nirudisha. Labda nianzie tu kwamba niliolewa, nilitoka Lindi nikaja kufanya maisha Dar es Salaam, mhm. nikabahatika kupata mchumba nikaolewa. Mwaka gani? <laughs> niliolewa mwaka 2000 mwaka 2000 hey. Eh. Sawa. Uh, ndoa kabisa, ndoa kabisa, ukapata watoto watatu watatu mm. ndani ya ndoa. Ndio, mtoto wangu wa kwanza ni mzee 2004. mm. mtoto wangu wa pili ni mzee 2010. na mm. na mtoto wangu mwingine ni mzee 2015. Okay. Mm. Hapa kwa kwa huyu mume wako ambaye ume, umebahatika au umejaliwa naye watoto watatu, mtoto wa mwisho akiwa ni wa mwaka elfu mbili na na kumi na tano. Katika historia yako nyuma umezungumza kwamba kwa wakati unafikiria kuipanga hii keki ulimtaarifu mama peke yake? Peke yake, sikumwambia mtu. Kwa nini hukumtaarifu mume wako? Wala singeweza kumtaarifu kwa sababu mimi na yeye tulishaachana, yani sio mume wangu, tulishatengana, ila tuna tuna yani tunapigana simu mm. nikiwa na shida napiga simu na shida ananisapoti mm. lakini tulitengana. Alipoona alipoona tukio hilo mm. reaction ya kwanza ilikuwaje aliyekuwa mnasapotiana na bado mnawasiliana yaani uwezi amini mm. aliniambia yani we alinipigia simu akaniambia wewe unatisha wewe mm. sasa mm. mimi najua kifaa ni sanaa mm. hamna ukweli nikamwambia ni kweli alijua kabisa kwamba ile ni sanaa mm. ajua si yani kwa jinsi anavyonijua siwezi mm. kufunga ndoa kweli siwezi kwa nini uwezi ananijua kwamba ni mimi ni siwezi kufanya kitu kile ambacho ninachofanya kwamba iwe kweli nifunge ndoa na mtoto yule mm. siwezi ila na mtu mwingine ungeweza kufunga eh anajua labda kwa mtu mwingine lakini singeweza kufunga ndoa ya ukweli mm. na mtoto mdogo alafu nikakubali kwenda kwenye media kujieleza mwenyewe mm anajua siwezi ila alijua kwa sababu mimi ni msanii alijua kabisa ile ni sanaa kwanza yeye alijua hii itakuwa ni movie mm. ila watu wamechukua ni kweli na ndio maana media zinawafuata kwa ajili ya kuwauliza, lakini alijua kabisa kwamba hamna ukweli. Kuachana kwenu ilikuwa kwa talaka au kwa aina gani? <laughs> kwa talaka. Ngapi? Moja tu. Wewe ndio ulitaka? Yaani eh, sababu ilikuwa ni nini? <laughs> Siwezi kuzungumzia hilo kwa sababu <laughs> sio mahala pake. Mm. Mm. Ila ilikuwa ni moja. Mm. Talaka moja ni talaka rejea. Eh. Hey. Mna muda gani tangu mmeacha? Miaka mitatu ila mki, mambo yakifanyika maisha yanaweza kuendelea. Eh, nikiamua na yeye akiamua tunaanza kuendeleza maisha mm. kwa sababu kila kitu ni maamuzi, kwa sababu hata watoto huyo mdogo yuko naye anasoma mm. huko Dodoma, hao wengine ndo wanasoma sehemu tofauti. Huyo mmoja anasoma Tanga, mwingine anasoma Lindi mm. mm. Kama kweli ulikuwa na mawasiliano na wazazi hmm. wa IZ, ni leo ndo unazungumza Deo. Unafikiri watachukuliaje hiki ambacho unakifanya? Na baada ya kijana wao hmm. kuzungumza kile alichozungumza kwenye interview na hmm. Tiki TV hapa watu wameshaona tayari, wazazi wame, wamekwambiaje au wamezungu, wamepokea vipi? Sijajua watapokeaje, lakini na imani watanitafuta tu kwa hmm. sababu hmm huko nyuma unajua unapofanya kazi yoyote kwa sababu hii ilikuwa ni kazi tunafanya. Mm. Unapofanya kazi na mtu kama mimi mimi si mkubwa, mm. aizini mdogo. Mm. Yaani kuna ule utoto utoto. Mm. Sawa eh? ambao Aizi alikuwa anaufanya. Mimi nilikuwa nawapigiaga wazazi wake nawaambia bwana, mm. Aizi anafanya moja mbili tatu. Wazazi wananisii mimi. Mm. Oh, hivi na hivi. Kwa hiyo hata hivi karibuni tu nishe kumpigia baba Aizi simu nikaongea naye. Mm. nikamwelezea matukio ya Izzy. Hebu hebu kwa ufupi, kama kama ambavyo ulimwelezea baba yake ilikuwa <laughs> nilimwelezea tu kwamba kuna vitu nilikuwa nataka kwa izia niletee ambavyo walikuwa navyo vya kwangu, nikamwambia niletee akanijibu shit. Vitu gani? Siwezi kuongea, kuna vitu vingine huwezi kuviongea kwenye media. Vya kwako ulimwachia? Ah, ni vitu vya kazi. Mm. Sasa mm. mimi nilitaka nivitumie kwa maana ya vitu vya kazi, yani kusema vitu vya kazi, maana yake vitu vya kazi ni vinawezekana ikawa kamera mm. sababu si kuna vitu vingi tulikuwa tunafanya, inawezekana ikawa cherehani eh, inawezekana ikawa cherehani mm. kwa hiyo labda nilihitaji nitumie kwa wakati huo, akanijibu shiti. Unajua vijana, inawezekana wakati ananijibu alikuwa amevuta, amekunywa labda pombe, maana mm. anaweza mtu akafanya vitu ambavyo au kaishi na mtu usijue baadhi ya vitu anavyovifanya, mm. sababu mimi nilikuwa sikai naye nyumba moja mm. yeye alikuwa anakaa kwao na mimi nakaa kwangu mm. kwa hiyo sikupendezewa, nikampigia babake nikamwambia, babake akanijibu na wageni mm. kwa hiyo naomba nitakutafuta mm -hmm. lakini hakuwahi kunitafuta tena na wala mimi sijawahi kumpigia tena mm. kwa sababu vile tu nimemfikishia ujumbe nilijua atanitafuta aniambie lakini mm. hakunitafuta na mimi nikaacha sikumtafuta kwa hiyo sijawahi kuwasiliana naye tena mpaka leo kwa hata katika hili na imani haziwezi mm. kupita hata siku mbili mm. atanitafuta. Vitu gani ambavyo ulikuwa hauvijui kabisa kuhusu Aizia alafu ukaja kuvijua baada ya kujikuta upo karibu naye? <laughs> Yaani vitu ambavyo si nisemeje, yaani sitaki kuongea vitu vingi kwa mm. sababu nikisema niongee uhalisia wa hizi alivyo. Mm. Kuna watu ambao hawawezi kuamini. Sana mm. sana wataona kama namponda mm. au namkashifu kwenye media na sitaki iwe hivyo kwa sababu si mwa, yani kwamba si kwamba mimi naongea uhalisia wa picha ilivyo, basi iwe sababu ya mimi na yeye tukutane barabarani tusisalimiane. Mm. Naweza nikaongea ukweli kwamba hizi yuko hivi yuko hivi yuko hivi, ikawa ni ukweli mm. Lakini anayenisikia akasema ah, huyu mama naye ana lolote, anaamua kumponda mwenzie mtandaoni, anaamua hivyo. Kwa sitaki hivyo vitu. mi nimeongelea tu ile picha halisi ya Kiki kwamba haikuwa ndoa kweli, ile ilikuwa ni Kiki na nina ushahidi wa kila kitu kwa sababu ndoa ikifungwa watu waliona, mchungaji walimuona, wasimamizi waliwaona. Mchungaji yule yule ambaye alithibitisha tu ametufungisha ndoa ndio mm-hmm. yule yule atakayethibitisha kwamba haikuwa ndoa. Mtoto yule yule ambaye tulikuwa tunaenda naye kwenye media ambaye alithibitisha ni mtoto wangu na mm-hmm. ndio yule yule atakayethibitisha kwamba mimi sio mwana wangu yeye mwenye kwa mdomo wake kupitia wewe au kupitia, wao wenyewe sio kupitia hizi watatamka wenyewe tena media zikiwa zinawaona mm. mchungaji ataujiwa atasema wewe uliwafungisha hawa ndoa mm. atasema ukweli kama kweli alitufungisha mm. atasema mimi nimewafungisha kweli ndoa na yeye ni mchungaji kweli sio mchungaji lakini mm. ni muumini wa kanisa mm. kwa sababu baada ya ndoa kupita mm. baada ya ndoa mm. kwa sababu kwanza mimi yule nilikuwa simjui aizindo alikuwa anamjua yule kaka sababu inasemekana Isaiah alishawahi kusali katika kanisa la yule kaka. Yule kaka ni kama mwinjilisti yani. Mm. Baada ya lile tukio kuna watu walimlaumu. Mm. Yule kaka akawa anajilaumu sana. Sana. Alafu nahisi kuna kitu alikuwa amekubaliana naye Azi. Mm. Nahisi sijui sijui kwa sababu yule kaka alikuwa anamfuatafuta sana Azi. Akijua yuko ofisini kwangu anakuja Azi njoo basi. Njoo basi tuongee Azi. Ah wewe bwana nini bwana? Yaani kama kuna kitu alikuwa anafanyaje anakikwepa. Lakini yule kaka alikuwa anajilaumu sana akisema nilichokifanya siwezi kukirudia. Nimemkosea sana Mungu. Kwa hata hili hawezi kuthibitisha kwa sababu halina ukweli. Hakuna hakukuwa na ndoa yoyote. Wanasema mapenzi hayajaribiwi na kuna kauli ile wanasemaga sometimes hayawi hayawi hayawi sometimes yanakuwa Ndio. wakati mmepanga kufanya vile Hmm. na mkawa katika ile situation Ndio. mkiact kwa mujibu wa maelezo yako, kwa sababu mimi sijui kama mlikuwa mna act au ni kweli, ila sisi tulikuwa tunaona ni wapenzi. Na nikuambie tu siri moja. Mm. Mara ya kwanza wakati tukio la ndoa na vitu vingine, mimi sikuja kwa sababu nilihisi huenda ni kiki. Nilihisi huenda ni kiki, ndio maana sikuja. Baadaye nikaja kuona baadhi ya vitu nikasema anyway, wacha tujue kwa sababu kitu kimekaa serious na kinaonekana ni kweli. Kwa hiyo leo ukisema sio kiki, mimi mwenyewe unanichanganya. <laughs> Ila kwenye mapenzi wanasema hayajaribiwi. Wakati ambapo mmekaa karibu mm. hakuna vitu vilikuwa vinaendelea vingine vingine <laughs> Yaani kiufupi ni kwamba hakuna sehemu ambayo tulikuwa tunakaa mimi na yeye karibu. Mm. Sana sana alikuwa akija kazini niko na wanafunzi wangu. Mm. Sasa mm. sijui labda ni ukaribu upi. Sehemu ambazo tulikuwa tuna tuna act vile tulikuwa tuko na watu. Yaani mm. sawa sawa watu wanaocheza movie. Mm. Nyewe mnawaona wapo kitandani wana, wamelala, wamefunikana mashuka. Mm. Pembeni wamezungukwa na watu. Mm. Kwao hawawezi kufanya chochote pale. Na istoshe kuwa yani kuhisi kitu inategemea. Mm. Inawezekana yeye akahisi au inawezekana mimi nikahisi, lakini mimi nizungumzie upande wangu kwamba sikuwahi kuhisi chochote kwa sababu tulikuwa tunaheshimiana, ananisalimia tena kwa kuniamkia kabisa, na jamii iliyotuzunguka walikuwa wanaona mm. baada tu ya kuwa ameshajulikana anasumbuliwa na watu mm. ndo akawa yani akaanza kubadilika Mm. yani akawa anabadilika katika adabu. Mm. yani kwamba anaweza akafika pale akaomba kitu sio ile kiheshima kama alivyokuwa anaomba mwanzo. Mm. yani akaomba tu kama ah, nipe kitu fulani ukimwambia sina ana paniki. Mm. Mwambia ah, sina hiyo. Subiri tufanye mpango kama kitapatikana kesho kesho kutwa utapata mimi nimekwambia nataka sasa hivi Sadaisha vipi bwana, mbona unanifanya hivi? Yani akawa anaonyesha picha ya kuonyesha kwamba kama mtu ambaye hana heshima, lakini baada ya kuwa anafanya mazungumzo na wazazi wake wakawa ananiambia msamehe tu, huo ni utoto mm. huyo mm. ni mtoto, unajua mdogo huyo, we ni mkubwa. Kwa hiyo kuna vitu natakiwa kuvivumilia na kumweka sawa, kwa sababu unafanya naye kazi. Sana sana ukiona amekukwaza sana, tupigie simu, tutamsema. Hili la fumanizi limekaaje? <laughs> Ila mimi ndo nimeliona mara, mara tatu kasema mara tatu hey, eh, ile ile ya kwanza ile ambayo ulitoka kwenda kwenda kuoga nakumbuka ilikuwa ni siku gani <laughs> yaani nacheka kwa sababu yani nacheka kwa sababu nimeenda kuoga wapi kwa sababu mimi nakaa mwenyewe nyumbani kwangu na yeye anakaa kwao mm. sasa nimeenda kuoga wapi umeenda kuoga ukaisahau okay, simu <laughs> na password na pattern nazijua password sijui ni password mnatumia sijui ni pattern hatari mm. hamna ukweli hakuna katika hiyo hakuna ukweli wowote yani mm. hakuna chochote yaani hiyo ni kiki tu ambayo kaitengeneza hakuna na, na kama na kama kweli hakuna ukweli katika hiyo mm. vipi ya kuletwa na gari ambayo ni ya juzi kwa mkia jana na sijui pia hiyo hiyo pia maana hii ya kufumaniwa nasikia watu tu wanaongea sababu mimi waliniambia ingia YouTube angalie sija sijafuatilia nilifungua kidogo nikaona ya mbengo mm. sikuweza kuimaliza sababu mimi huwa niko bize bize sana yani ule muda wa kukaa nikaa naangalia vitu. Mimi hata nyumbani kwangu naweza nikakaa hata mwezi sijakaa mm. kuangalia chochote. Usiku nilikuwa siko biza, labda saa tano saa sita ndo naweza nikashika simu nikaanza kuwa napekua baadhi ya vitu mm. kwao, hata sijui kama alisema si niletwa na gari, sijui mm. Tuta, tutazungumza naye tusikie upande wa pili, ila kama kweli ulikuwa na nia ya dhati ya kumsupport na kumsaidia ndio mkayafanya mlioyafanya, hiki ambacho unakifanya hapa kinamsaidia? Hakiwezi kumsaidia, lakini yeye mwenyewe atakuwa anajua kwamba wapi alikosea wewe, au amekosea. Wewe unajua ni wapi alikosea? Mimi najua wapi amekosea. Kwa ufupi kabisa. Siwezi kuzungumza, lakini mimi najua amekosea, ni yaani kutokuwa tu na adabu tu basi mm. na kujiona tayari ameshakuwa star mm. yeah kwa mm. sababu baada ya kupanda tu kidogo watu kumjua mm. kuna baadhi ya watu wengi mastaa ambao wanamshikashika kwamba hizi utafanya hivi kwa sababu kuimba hizi ajui yani hawezi kuimba live mm. Yaani hata wewe aje hapa mwambie shika maiki imba kama hajakwambia naumwa kifua. Hmm. Sana sana studio ndio inamsupport. Mm. Na Kiki ndio ilikuwa inamsupport. Akiitwa kwenda kufanya show sehemu, mimi kama sipo anachanganyikiwa. Lakini nikiwepo, yani kitendo tu kile cha kutangaza kwamba niko na mama asili, nikapanda jukwani, mm. nikashika maiki, nikasalimia watu, watu wanamshangilia vibaya. Mm. Kwa hiyo ile ilikuwa inampa power. Kwa akaona mimi nishakuwa msanii mkubwa. Kwa kwa upande wake. Kwa upande wake. Kwa upande wako ilikuwa ikupi faida nyingine yoyote? Haijawahi kunipa faida. Kwenye biashara zako? Haijawahi kunipa faida. Ila nilijua huko mbele mm. Aizia atakapokuwa msanii mkubwa ndo nitapata faida kwa sababu atakuwa anafanya show kubwa. Mm. Ndipo nilikuwa na, nilikuwa natumia gharama nikijua huko mbele atakuja kuwa msanii mkubwa na nitapata faida. Kwa ujumla umetumia kama gharama gani? Siwezi kutaja. Mm. Ni kitu gani ambacho unakipenda zaidi kwa hizi? <laughs> si, hata sijui kitu gani. Mm. Mm, sijui. Unahisi kwa kilichotokea kama mwisho wa siku mambo yanaweza yakabadilika, kazi za mwanzo zinaweza kuendelea? Kazi zipi? Hizo ambazo mlizokuwa mmepanga, lakini na mahusiano pia na kila kitu. Mahusiano hatujawahi kuwa na mahusiano. Kwa hiyo kama kwa mujibu wa maelezo yako, lakini kwa mujibu wa maelezo ya awali yalikuwepo. Kwa kwa kwa vile ambavyo unavyoona pengine akijirekebisha alipoteleza, <laughs> yale ya mwanzo yanaweza kuendelea. Hawezi. Kwani yeye hawezi kujirekebisha hawezi au hayawezi kundo. Hawezi kujirekebisha. Nikiongea hivyo mm. mpaka mm. nimeamua kuongea ukweli kwamba ilikuwa kiki. Mm. Maana yake kwamba kashafanya vitu vingi sana vya ukosefu wa nidhamu, adabu na kujiona ni star mm. na kashatumia watu wengi sana hapo ana, ana, anafanya tukio anakuja anawatuma watu niombeeni msamaha kwa Daisha mm. naona ah, ni mtoto huyu bado hajajitambua ana siku mbili anarudi tena kule kule siku mbili anarudi tena mwisho wa siku baadhi ya watu huko nyuma walikuwa wananiambia we huwezi kufanya kazi na huyu mtoto mm. huwezi mi nikaa siwaamini ina, inawezekana kwa sababu hakuona reaction yako kubwa kama hii hii hapa imekuwa kubwa kidogo pengine inaweza ikamrekebisha Hmm. na ndio maana hata jana hmm. baada ya hmm. kuona kusikia vyombo vya habari vinanifuata nyumbani akapewa taarifa hmm. alihangaika sana mwambie ni daisha yaani akenda ananiogopa kunitafuta ukimpigia sasa hivi mnaweza <laughs> mkaongea siwezi Eh, nikipiga atapokea lakini mimi ndo sitaki. Naomba tafadhali no, heshima yako. Naomba. Sitaki. Naomba. Sitaki kwa sababu baba alipigiwa pia nilikuwa nafanya interview. Akaambiwa hivi, "Hebu tuambie tumesikia wewe umemfumania mke wako." Akaanza kutiririka. Nimemfumania. Hey, eh, Naomba mimi nimpigie. Akaongea vitu vingi. Naomba mimi nimpigie. Unaona? Baadaye alivyoambiwa kwamba tuko na mke wako hapa ndani kwa hiyo nafikiri niko kwenye interview ataongea nini? Zaidi ya kudhibitisha kwamba kanifumania. Naomba nimpigie. <laughs> Utaongea naye wewe, mimi siwezi Nitaongea naye lakini pale ambapo itabidi wewe ujitetee, no, usiache. yaani nikwambie tu kwamba siwezi kujitetea kwake kwa sababu ndio kama tayari ameshatangaza kwenye vyombo vya habari amenifumania, si ndio? Kanifumania. Na mimi nasema mimi na yeye hatuna ndoa si vipo vitu ambavyo vinaleta ukweli kwamba hawa watu sio wanandoa. Ndoa si tulifunga kanisani? Ndiyo. Kanisa lipo alipo, si lipo? Ndiyo. Mchungaji yupo hayupo, si yupo? Mchung... Watu watajua na watu si walimuona mchungaji. Na naomba utulie kwanza kidogo. Aki Yaani jambo la ukweli, nasimama kwenye ukweli. Namba ya kwanza hapatikani, ngoja nijaribu namba nyingine. <laughs> <laughs> Wewe unachotaka ni nini? Mimi ninachotaka yeah. nataka kusikia ukiongea naye pengine kama ataweza kusema naomba nisamehe ukio... dada Aisha. Hawezi. Hawezi kusema. Hawezi kusema kwa sababu anajua niko kwenye interview. Ila Nita... nje interview. Nita... Nje interview Nita... na akijua hayupo kwenye interview. Nitamwambia tu. Ataomba msamaha. Ngoja kwanza nizungumze naye. Uwezi, hawezi. Mimi ndo nakwambia. <laughs> Simu yake ulivunja kweli, kwa nini ulivunja? mimi nivunja simu yake. Simu yenyewe anayotumia ni ya kwangu, na chanzo cha kunijibu mbovu baada ya kumwambia nahitaji simu. Simu yangu huyo ilikufa kamera, ilikufa nini, sehemu ya sauti. Nikamtumia message, naomba simu ambayo nilikupa utumie, sababu sisi tunafanya kazi pamoja. Mm. Simu yake iliingia wino. Ah, mimi nilikuwa na simu mbili. Kumbe mojawapo ya kile kifaa ulichokuwa unahitaji ni simu. Nikamwambia simu yangu imepata shida kidogo, niletee simu. Mm nikikuonyesha message ambazo alinijibu kwa ajili ya simu tu, Watanzania wakaona mm. message ambazo alikuwa amejibu baada ya simu. Sidhani kama hata ukikutana naye barabarani unaweza hata akakuamkia ukaitikia lakini ndio maana nikasema sitaki kuongea vitu vingi, maana kuna vitu ambavyo naweza nikaongea nikajikuta najizalilisha mwenyewe kwa wakati hakuna chochote, yani vitu vya kawaida sana ila ila ila ni kweli kwamba hamjawahi kuwa na mahusiano kabisa? Sijawahi kabisa kuwa na mahusiano hata no. Yaani nilikuwa kikazi tu. Wala hamjawahi kukutana sehemu. Kwanza hapa. hata kuni yani kwanza hata yeye kunitamkia mimi mm. kwamba eti Daisha yani itokee tu bahati mbaya eti nakupenda. Mm. Hajawahi kufanya hicho. Hajawahi kunivunjia adabu hiyo hata siku moja. Kama angefanya hivyo ungefanyaje? Ningemshangaa tu kabisa. Alafu angeanzaje yani? kuniambia labda Daisha nakupenda. Na namba zake zote hazipatikani, sijajua ni kwa nini. <laughs> Tuta tutajitahidi kwa wewe mtazamaji na mfuatiliaji wetu ambao unifuatilia Tiki TV kuanzia mwanzo hadi hapa ambapo tunapoelekea kutamatisha tuweze kukuletea upande wa pili. Ila namba ya baba yake bila shaka unayo. Naomba tuongee naye. Sidhani kama huyo baba yake unasema kwamba mlikuwa mkipanga pamoja. Mm. Leo hii ukiongea ukimpigia ukiongea naye ukimuuliza simesema mjawahi kuwasiliana mara ya mwisho kuwasiliana naye mm. yani mara ya mwisho mm. kuwasiliana mm. naye ni ile siku ambayo nilikuwa naambia matukio ya mwanaye akaniambia nina wageni nikuombe sasa uongee na baba yake umwambie no. kwamba umwambie tu mbona kijana tulipanga hivi kama kama kweli mlipanga umwambie mbona imetokea moja mbili unataka tatu. unataka uthibitishe kwamba mimi na baba baba yake na sisi kuna vitu tulikuwa au tunachokuwa tunakifanya anajua naomba simu yangu nikufungulie clip sawa husikia sauti ya babake. Hapo wakati tunazungumzia tatizo lao yeye na meneja, mimi ndo naongea naye. Sawa sawa. Wao kwambia simu ilikuwa ipeleke. Ilikuwa ichaji? Eh, si mimi nilijua. Eh, tuta tutaichaji tukimaliza. Ila naomba isizime, ngoja niangalie. Haiwezi kuzima. Usije ukasema imezima. ni kweli. Alafu alafu mwende kumaliza kama mnavyotaka kumaliza. Haya mambo mitandaoni yatawarudia, maana sasa watu watajua vitu vingi. Ndiyo. Unajua maisha ya watu waliosambaratika hata ya mke na mume. Ndiyo. Ni ya kwenda mpaka kuambiana, huyu alikuwa anakujua kitandani, huyu alikuwa anafanya hivi. <laughs> Ni kweli. itafikia muda ndoa inavunjika. Mm. Ndio. Kuvunjika kwa ndoa ni sehemu ya kiki, kama wenye kiki wamepanga ndoa ivunjike iendelee kwa mm. ndio. Lakini kijulikana ndoa ilivunjika kweli, hata kama haikuwa ndoa sahihi. Mm. Ndio. Utakuta vitu vingi vinaonekana ambavyo havina inaonekana vitu vingi ni vya havina maana, vilikuwa vya kipuzi na nini, alafu usichangie kila zake kulingana na namna alivyo yanavyokuwa. Ndio. Eh, kwa hiyo lazima mjenge vitu ambavyo vitaendelea kuwapa namna yenyewe. Mimi vitu vyote nishaye kuviongea kwa hivi, lakini yeye anachoamini yeye akili yake anavyomtuma, kwa sababu wapo watu wengi ambao wanatupa ushauri. Nakumbuka mimi Amri alimwambia hivi, alimwambia hivi hivi Hivi unafahamu kwamba wewe sasa hivi watu wanakufuatilia kwa sababu ya kiki? Yaani kiki ulioitengeneza ndio inayokufanya wewe watu wakufuatilie. Yaani wanaona ni kitu cha ajabu ambacho wamekifanya. Kwa kila mtu anahitaji kukuona, anahitaji kuona maisha yenu ambayo mnaishi. Kwa maana wanawafuatilia. Lakini leo hii wewe na ndio maana kaona mwenyewe mfano wa kwanza. Juzi tu ameenda ameenda kuperform Tabata. Mimi sikupanda jukwaani. Pasipo yule mwenyewe mwenye basi birthday kupanda jukwani, yaani ilikuwa ni aibu pale. Halo, rudia hii yaani sauti ni ni ni ilinikupoza kujua ni kitu gani, sijui sikujua ni sauti ya nini kwani sijajua, labda ni huo mtandao ndio unabadilisha sauti. Umesema kwenye kwenye show hii tulioifanya juzi mm. pasipo mimi sikupanda jukwani, yani nilisalimia tu nikashuka hey. Yaani pasipo yule kijana ambaye alikuwa mwenye birthday yake bila kupanda pale na kumsapoti, yaani ilikuwa ni aibu. Watu washazoea ni yaani kuniona Aizia akifanya show, mimi kupanda jukwani wako waje waniojioji maswali, Aizia akiwa naimba pale, mimi niko pale jukwani yani wamezoea hivyo. Yaani wakinipandisha watu wanaanza kushangilia Eh, yani wanashangilia, anafanya zile idea zake, si mmemwona mama, si nini nini yani hivyo yani watu ndo wanasikia raha kufanya hivyo hasa mwenyewe nanilii amri akamwambia unaona hii kiki watu wataenda nayo utaenda nayo utaenda nayo kifika katikati mnatengeneza kiki nyingine ambayo mnaiacha hii ya kuoana mnatengeneza kiki nyingine ambayo itaendelea watu kuwashtua na kuendelea kuwafuatilia utakapokuwa umeshakuwa staa pale hata kama utakuwa hutembei na kiki tayari wewe umeshakuwa staa huwezi kuanguka tena lakini ukisema kwamba sasa hivi wewe ndio umefika, unasema kwamba una uwezo wa kufanya chochote na lazima utoke, mifano ipo mingi. Huyo kaka yeye ana kazi yake ni kuwatoa wasanii, huyo amu akamwambia kumbuka, sasa tuiache vitu vingine tusivisikie. Sawa. Maana tunawaingiza na wasanii wengine ambao hawapo katika hii ishu. Kwa hiyo mwingine anaweza akakushtaki akasema mbona ulikuwa unanizungumzia mtandaoni? Ndio maana hapo nilikuwa nataja wasanii wengine. Okay. Mm. Sawa sawa. Umeamini kwamba tulikuwa tunashirikiana na babake na huyo ni babake nilikuwa naongea naye. Ni babake mzazi, ni babake mzazi au yeye alikuwa ni baba wa kiki? Baba mzazi wa IZ. Mm. Mzazi kabisa. Unataka kutuambia hiyo sauti sio inafanana na ile ya baba yake? Ni sauti ya baba mzazi mwenyewe. Kama nisaidie kitu kimoja, nisaidie namba za baba yake. <coughs> Hakuna mzazi anataka kumwaga ugali wa mwanae. Usitegemee kama anaweza akapokea kamponda mwanae. Atakwambia si niliwaambia hiyo ndoa haidumu. Afu sikiliza sauti uloisikia huku, afu na utakayoisikia hapo. 0624 usizitaje ndoa. unayopiga haipokelewi kwa sasa. Tafadhali jaribu tena basi. Mama yake ulikuwa ukishirikiana naye pia? Mm, nasema humo haipo namba yake. <clears throat> ipo kwenye simu ambayo nilimpa Gaizi baada ya simu yake kufa. Leo habari? Safi, kwema. Kwema baba IZ. Naam. Hongera kwa majukumu. Ah, ni Jumapili alafu na wageni. Ah, ni Kelvin Shayo wa Tiki TV hapa. Hapana, ni nisikilize kwanza na wageni nitakupigia baadaye au nitafute baada ya saa. Baada ya? Baada ya saa moja. Ni aha. Kuna kitu eh. nilitaka ni kuombe kidogo, ungeniruhusu kwa dakika hata moja tu? Na wageni nisubirie kidogo. Haya, sawa, asante. Sauti umesikia? Sauti? Mm. Una hivi una, una ni kweli nimesikia sauti. Eh, je, inafanana na hiyo ulikuwa unasikia haifanani? Ila kuna watu wanafanana sauti na watu. <laughs> Nilikwambiaje ukimpigia simu akajua ni media hatopokea? Oh, mwana ana akili huyo. Ila jana nilimpigia na tuliongea naye. Ya, jana aliongea nini? Alitamani ndoa ingewahi kuvunjika, imechelewa. Mm. Sana jua ni kiki. Anajua kwamba ni kiki. Ila lakini na wewe unajua kwamba kuna watu sauti zinafanana. Ndiyo kweli zinafanana lakini inategemea. Kama sauti zinafanana afu mtu anamzungumzia kabisa mwanae kwamba hizi hizi afu afanane sauti. Kweli. Eh? Inakuingia yaani kilini Kuna kuna watu yani, kuna watu sauti zinafanana na mtu anaweza akavaa uhusika fulani na akarepresent kama fulani. Sawa, sauti zinafanana lakini kama kuna ndoa, kwani sehemu ambayo ndoa imefungwa? Mbona ukweli upo wazi? Sawa. mchungaji aliofungisha ndoa yupo mm. wasimamizi wapo mm. sindio mm. shida iko wapi utanisaidia namba za wasimamizi na mchungaji tuwapate kwa pamoja sasa hivi sio rahisi kwa sababu najua nanili zao zilivyo ratiba zao kwa, kwa muda huu uh, leo Jumapili yeah. Sawa, ila kwa kesho tunaweza tukawapata. Yeah, unawapata. Utatupa ushirikiano na wewe utakuwa. Kabisa. Aizia kiwepo mbele yako unaweza ukaongea. Ninaongea kwa sababu wale wahusika ambao wanaweza ku, kuongea ukweli katika hili si wapo. Mm. maana Mm. mimi nikiwepo bado mm. ataendelea kukataa kwamba huyu alikuwa mke wangu. Mm. Lakini kama mimi na wewe tulifunga ndoa kweli. Mm. Si ndio? Mm. Na tukawa tunaishi pamoja. Mm. Si ndio? Mm. Mchungaji yupo kama nilichoma cheti mm. moto mm. akatoe kopi mchungaji atuletee mm. mchungaji hawezi kuwa mwongo kwao ataongea lakini yule umetuambia sio mchungaji sawa kweli hakuwa mchungaji sawa mm. hakuwa mchungaji lakini kama mimi na yeye yes anathibitisha kwamba mimi si nimesema kiki mm. yeye anasema kwa mchungaji sasa hey, <laughs> aje na kopi cheti mimi si nilichoma moto mm na mchungaji ambaye watu walimuona kwenye media mm. akasimama na kujieleza, si wanamjua mm. Sasa akija hapo Watanzania wa, wa si wanamjua, watajua huyu ndio yule yule aliyofungisha ndoa, atuonyeshe kopi na sehemu ambazo tulisaini wakati tunafunga ndoa. Kwa rafiki zako au ambao unasema uliwapanga wakawa kama wasimamizi mm lakini ndoa ukaenda tena kui, ndoa ukaenda kuifanyia kwa rafiki yako, matukio yote ukuyafanyia nyumbani kwako ukafanya kwa rafiki yako kwa nini kufanyia nyumbani kwako? Kwa sababu mm. sikutaka kufanyia kwangu kwa sababu niliofia haya haya mm. maana si unaona nakwambia tulikuwa tunaishi wote mm hivi leo hii kwa mfano wewe unakuja kwangu wakati hiki kishaisha mm. afu unakuta ndio pale pale tupo tunafanyia interview mm. si so, utasema wewe oh, ulikuwa unasema hapa uh, wewe ulikuwa uishi naye mm. mbona mimi ndo mbona hapa ndio kulikuwa kunaonekana kwenye media mm. lakini leo hii mtu akija kwangu kunitembelea ni tofauti na sema ambayo tulikuwa tunafanyia kwa maana mtu akikuona hapa hivi alafu anakuja bila mawasiliano hakupata hawezi kunikuta sio kwa sio kwangu na istoshe niliplani kufanya pale kwa sababu nje kulikuwa na eneo kubwa ambalo tungeweza kufanya harusi na ndio tulipofanya harusi. hauoni kama mmeikosea jamii? Hapana. Kwa tukio ambalo lilifanyika? Hapana. Kwa nini? Ile ni kama sanaa. Kwani movie zote zinazofanywa mm. kuna ukweli? Mm. Si movie, movie, movie, movie sometimes mara nyingi mm. ni matukio ya kweli watu wanaingiza katika uhalisia. Achilia mbali zile movie za uh, za tunaita nini zile mm. imagination fiction kitendo tu cha mimi kuongea ukweli mm. kwa maana nimeshagundua kwamba nilikosea mm. ndio maana nimeamua kuweka ukweli ili wale walikuwa wanadhania ni kweli wajue mm. kwamba si kweli kwa maana hiyo kama natubu yani Okay, sio kwamba nilicho yani kwamba natubu kwamba nilichokifanya hakikuwa cha kweli. Mm. Kwa natubu kwamba sio chenyewe. Sijafunga ndoa mimi mm. na mtoto mdogo Sijafanya chochote katika vile ambavyo vilikuwa vinaonekana, sijafanya chochote, na wala huyu anotangaza amenifumania mimi. Yule mimi ni dada yake tu, ananiita dada Aisha, mdogo wangu Aizii. Alisema amefunga ndoa, si ndio? Amenifumania wakati si kweli, hajanifumania si ndio? Mm. Na Nawe kakwambia hivyo alivyokuambia, si mm. ndio? Kwa hiyo ukweli anao yeye, lakini mimi nasema hakuna ukweli, na kwa kulithibitisha hilo mm mimi si nimefunga ndoa. Mm. Wewe kuona ndoa inafungwa alafu hamna hamna vithibitisho vya ndoa? Kwa maana kama mimi na yeye tumefunga ndoa, vithibitisho lazima vitapatikana. Zile pete mlitoa? Tulinunua tandika. Sasa hivi ziko wapi? Sasa za nini wakati ile ni kiki? Pete tulikuwa tunavaa tukija kwenye interview, anavaa. Wakati mwingine alikuwa anasahau. Hata kwenye baadhi ya interview hana pete. Mimi nilikuwa namkumbusha vaa pete hizi. Na wewe ya kwako, ina maana alikuwa na ya kwake. Yeye alikuwa na yake na mimi nilikuwa na yangu. Kila mtu alikuwa anatembea na pete yake kwenye kwenye nani, kwenye pochi. Leo interview hizi. Mm. Usisahau pete. Sawa Daisha. Ina maana kama asingezungumza alichozungumza na wewe usingetuambia ukweli. Wala a ah, a. Ah. Mimi hapa kwanza hata hivyo alivyovizungumza. Mimi mm. sivijui ndio unaniambia wewe. Mm. Sijawahi kuvijua wala hajawahi kunitamkia mwenyewe. Mm. Sawa. Ila mimi nilichoamua kuongea ukweli ni baada ya kuona kwamba umefika mwisho wa mimi kufanya naye kazi. Mm. Sasa kwa nini endelee kuishi na zama kubwa? Ah, turudi ambao nilisha ni, tayari yani watu wanaamini kwamba mimi ni mke wa Izi wakati sio kweli. Turudi pale kwa ndugu zako. Mm. ambao unasema hauelewani na ndugu hata Kabla, hakuna ndugu yangu ambaye anafika kwangu. Kwa maana hiyo maisha yalikuwa vice versa. Kwa yeye anaelewana akituambia hey, eh, hawaelewani. Kwa kitu ambacho waelewana. Lakini upande wangu mimi mm. hakuna ndugu yangu ambaye anapokea simu yangu. Mm. Na mama yangu alishafanya alishaongea nao sana. Mm. Lakini wote hamna ambaye ananielewa lakini wale ni ndugu zangu tu. Mungu ana mkono mrefu sana, kuna Tuna... Mm. siku tutakuwa tu pamoja. Tu, tu, tunaweza tukaongea na mama? Kwanza huwezi kumpata kwa siku ya leo mm. maana yuko msibani. Okay. Mm. Alafu mama yangu pia ni mtu mmoja ambaye si nikwambie wa design gani. Mm. Ni wale watu ambao wana imani kali sana za dini. Yaani kwanza akigundua tu kwamba ni eti ni media inampigia. Mm. Hiyo hey, kesi na tamia kwangu. Tasema unanishirikisha hayo mambo unayoyafanya. Sitaki kabisa hawezi kuongea. Unaonaje kama ukichukua fursa hii kuomba radhi ndugu zako? Kama ni kweli kile ambacho unasema. Ni kweli lakini mimi yani kuambia tu kwamba siwezi kuomba radhi ndugu zangu kwenye media. Mm. Yaani mimi kama mimi ndo najua ndugu zangu nitawaomba radhi kwa wakati gani kwa sababu sinawajua. Mm. Kwa hiyo siwezi kuomba radhi. Mimi ambao niseme niwaombe radhi labda ni Watanzania ambao waliamini ukweli uliopo wakati haupo. Mm. Lakini sio ndugu zangu. Ndugu zangu nina uwezo wa kupanda gari nikawafuata na nikaongea nao. Mm. Eh, hakuna kitu ambacho kwa sababu yani ndio maana ikawekwa kitu toba kwamba unapomkosea mtu unatubu kwa Mungu wako. Kwa hiyo kama mimi nilichokifanya niliona ni sahihi kwa upande wangu kwa ajili ya maisha yangu. Wao walipaniki wakaamua nimekosea. Kwa hiyo wakati wote naweza kuwafuta ndugu zangu nikawataka radhi, nikaongea nao yakaisha. Swali la mwisho. Mm. Yes. Haupo kwenye ndoa. Yeah anatokea mtu anaona ah, kumbe huu ndo ukweli <laughs> na kwa namna ambavyo walikuwa wakiishi pengine yupo tayari ku, kuanzisha maisha mapya yeye yaani mtu mwingine tofauti. Yes, na wewe. Hakuna mtu ambaye anakataa kuolewa, ila kila mtu tu ana malengo yake kwamba mm. nipate mume wa design gani mm. ambaye itaendana na mimi mm. basi sidhani kama kuna mtu ambaye anasema mimi sihitaji ndoa, hayupo. Mume wa design gani anaweza kunipa? <laughs> Hiyo ni siri yangu. Mtu akinihitaji akanitafuta, nataka nikuoe, nitamwambia wewe una sifa gani, mimi niko hivi niko hivi, nahitaji mume wa design hii. Nimemaliza. Yaani hiyo ni baina yangu na yeye, lakini sio kwenye media. Asante. Yeah. Nikushukuru wewe mkali na mjanja ambaye tulikuwa pamoja kuanzia mwanzo hadi hapa ambapo tunaelekea kutamatisha exclusive interview hii ambayo tumesikia kutoka kwa Bi Juliet, jina ambalo yeye anadai kwamba alijibatiza baada ya kubadili imani yake kwamba majina yake halisi ni Aisha Manzi. Aisha Manzi kama ambavyo katuambia tutaendelea kujua ukweli. Sasa hapa siku ya leo sisi tumekuzoea kukuita Bi Juliet. Hey, hey, hilo si jina tu. Kwani mbona mbona Faivani anaitwa Faivani? Kwani ndio jina lake? Mm. Eh, kawaida kwa sababu sio watu Kwa maana hiyo upo tayari kuendelea kutumia hilo ni hilo ni jina. Mke wa sio mke wa hivi. Sio sio mbaya. Sio mke wa hivi. Sio lazima kuitwa hilo ni jina tu. Hata kwenye kwenye Insta sinatumia Juliet. Mm. Siwezi kulibadilisha, litabaki kama lilivyo. Ni jina. Kwa nini huwezi kubadilisha? ni maamuzi, nikiamua kubadili na badili, yani ni kutaka kwangu mwenyewe mm. eh. Kwa maana hiyo na sisi tunatumia Juliet yani chocho, yani ukitaka sio Juliet kitenge, kwa sababu mimi sio mke wa kitenge, imepita hiyo Aisha Manzi. Ah, inawezekana kwamba mwisho wa siku mkaelewana. Hata tukielewana tuwezi kufanya kazi. Unaweza mkasameheana mkafanya kazi. Mimi na yeye hatuna ugomvi. Naomba uelewe. Sio kwamba mimi na Izia hatuongei. No. Bali mimi nimekatisha ufanyaji wa kazi na yeye sababu ilikuwa ni kazi hiyo kazi imewapa manufaa gani? Ni siri yangu au siri yako? Kuna manufaa ambayo tayari mmeshapata. Huwezi jua. na namalizia mara ya mwisho kabla ya kuaga hapa kujaribu kumpigia hizi kama atapokea. Yaani ni mchokozi. Hebu maliza interview bwana. <laughs> IZ Kitenge apatikane kwa mara nyingine, nimemtafuta zaidi ya mara <laughs> tatu na tumesikia upande wa baba yake IZ baada ya kuipewa namba alikuwa bize kidogo Mwenyezi Mungu akijalia tutaweza kukujulisha kile ambacho kitakachoendelea.